Marilah kita sambut dia pemimpin baru Yang kita sebut Pak Hamiru Ucapan terima kasih sebagai bentuk persatuan Pesta kemenangan DJ Abi Pesta kemenangan

kita semua DJ Abi Marilah kita sambut dia pemimpin baru Yang kita sebut Pak Hamiru Saudara dan saudari Mari satukan hati Dengan jiwa yang diridoi Siapkan sebagai bentuk persatuan Pesta kemenangan DJ Abi Pesta kemenangan DJ Abi. Thank you. Pesta kemenangan Salam damai sejahtera Untuk kita semua